Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengaktifkan fitur message atau pesan di Google Businessku. Oke langsung aja kita cari aplikasi Google Businessku, Kita klik Lalu perhatikan bagian paling bawah itu ada beranda, pelanggan, profil, dan lainnya Lalu kita klik bagian pelanggan Oke, di sini bagian atas ada tulisan pelanggan, lalu ada ulasan, pesan, dan pengikut. Yang kita lakukan adalah ketik uh, klik bagian pesan. Oke, kita klik bagian pesan, maka akan muncul notifikasi. Terhubung dengan pelanggan, permudah pelanggan untuk mengirim pesan dari profil bisnis secara gratis. Jadi, untuk mengaktifkannya, kita tinggal klik aktifkan fitur message, messaging. Oke, okay, kita tunggu launching. Oke, okay, di sini fitur pesan kita sudah aktif ya. Ini kini Anda dapat menerima pesan. Dalam beberapa saat, listing Anda akan memiliki tombol pesan baru yang mungkin pelanggan untuk menghubungi Anda secara langsung. Oke, okay. ini fungsinya adalah pelanggan kita bisa uh, berinteraksi dengan kita ya, dengan mengirimkan pesan ke kita. Oke, okay. selain itu, kita bisa mengedit untuk pesan selamat datangnya. Ini bagian bawah ada Eh, kotak biru ya, edit pesan selamat datang. Dapatkan pesan sambut pelanggan Anda dengan pesan selamat datang yang datang yang dapat disesuaikan. Oke, kita klik ya. Kita klik maka akan muncul seperti ini. Kita tunggu logiknya. Hai, ada yang bisa saya bantu hari ini? Oke, kalau misalnya cukup atau misal kita edit bisa juga. Misalnya dengan kalimat uh, eh, hello Oke, kita simpan. Ya, jadi setiap ini seperti otomatis nanti jika ada pelanggan kita ingin pesan maka ter, uh, maka akan muncul kalimat selamat datang. Dan sebaliknya, jika kita tidak ingin mengaktifkan fitur ini, kita bisa uh, ini ini ya untuk tunggu dulu sebelum itu ini ada notifikasi jadi kalau misal ada pesan masuk kita tinggal aktifkan Google Businessku jadi tampil notifikasi jadi semua akan muncul notifikasi mengambang layar kunci izinkan suara izinkan getaran izin kumpulan LED jadi <clears throat> untuk mengaktifkan notifikasi, notifikasi ya pemberitahuan ke handphone kita bahwa ada pelanggan kita yang mengirim pesan ke kita sebaliknya jika ingin kita menon menonaktifkannya atau tidak aktifkannya pesan tadi kita tinggal klik sudut kanan ini ada titik tiga oke ini ada setelah messaging ya ini aktifkan mission message tadi kita ada dua cara pertama kita langsung aja kita klik-klik bagian sebelah kanan titik tiga untuk setelah message kalau misal off kita on kan ini karena sudah kita on kan kalau jika kita ingin matikan ya kita matikan ya dengan ini matikan dan edit pesan selamat datangnya akan mat, uh, otomatis mati tapi kalau misal kita ingin menghidupkannya kembali kita tinggal geser ke kanan dan tombol warna biru itu fitur messingnya akan aktif jadi yang harus lakukan teman-teman adalah mengaktifkan pesan ini ya baik secara pertama dan cara kedua secara singkatnya ambil sudut kanan titik tiga setelah message kita geser ke kanan dan lalu kita bisa edit pesan selamat datangnya oke setelah itu kita bisa aktifkan notifikasinya jadi setiap pesan yang ada masuk melalui Google bisnisku kita akan ada notifikasi ke handphone kita dan kita bisa segera membalas ya dan ingat harus segera dibalas untuk merupakan salah satu pelayanan. Oke, itu aja dulu uh, sharing saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum klik subscribe. Silahkan klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.